مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا ہے نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں میری بات ہم یہاں پہ کیا کر